أعيد التلقيم Lan buradaki cam gitmiş. في ايه احذروا نجوم فعالة واحد سقطت السبايك في اي آخر لاعب باقي أداء رائع لقد بدأنا ظلال متحركة تم نشر الساتر جار مسح المنطقة وجدتهم سقطت السبايك في A كيا درون مستعدة للتحليق المنصع نافذه الشحنات سقطت السبايك في بي آخر لاعب باق هم أولاء دمر تبقت ثلاثة تبقى عدو واحد أداء رائع لا تقلقوا أنتم معي لم يتمكنوا من قتلنا والآن أصبحوا في عداد الموت القدرة الخارقة غير جاهزة لن يموت حلفائي بعماء سقطت لسبايك في اي تبقى عدو واحد بالتنقيب لا تموتوا أريد سلب حياتهم لا حياتكم Phoenix, I can buy you. نحتاج مساعدة سقطت سبايك في B. أه. انتهى أمر متطفلة زرعت ال spike. آخر لاعب باق Rushman. Left, your left. Yeah. Safe, safe, safe. معاناتهم أهم أولوياتي أحتاج إلى دعم شكراً Una. حذرني الآن سيخافون أغبياء أكفاء سقطت سبايك تبقت ثلاثون ثانية هنا هنا رصد عدو في اي There's no enemy جار المسح من فقط أمامنا ها هم أولاء One mate Okay, duck سقطت السبايك في بي تبقى عدو واحد مثالي هذا سلاح هنا تنفسوا بعمق قلوبكم تخفق بشده رغم أذية هذا العالم لي إلا أنه وسأقتل للدفاع عنه كشف المنطقة هنا احذروا فوريان رايس Blind them. them. سقطت ال spike في A. لن يموت حلفائي ال spike هنا ال spike هنا ال spike هنا هنا هنا تبقت ثلاثون ثانية هناك تبقت عشر ثوانٍ إن خوفهم يعميهم سقطت ال spike في B. تبقى عدو واحد سقطت ال spike في B. ال spike هنا كشف المنطقة أعيد تلقيم القوس والسهم عتيقان لكن أحيانا يكونان هما الأفضل الجدار المسح المنطقة أمامنا Omen, are you blind? Yes, you are blind. دوري اتلس بايك ابتعدوا عن طريق الهيد انطلقي المنطقة آخر لاعب باق oh, واحد لا يمكن أن أنت آخر جولة في الشوط أحتاج إمدادا لا توفر شيئا هم أولى قتل العدو تبقت ثلاثون ثانية تبقت عشر ثواني سقط ثلاثة تبقى عدو واحد كشف المنطقة تبديل الجبهات مواطن ضعفهم فإذا سقط أحدهم سيتبعه البقية جبال متحركة سقطت ال spike في B. هناك في market. باق انظر إلى عين عدوك يساعد هذا في تحري الدقة しに増え تبقى عدو واحد Here. أحتاج إلى شكرا ارتعدوا وهربوا ظلال متحركة ظلال متحركة أعيد التوصيل السبايك سقط حامل السبايك لدينا سقطت السبايك في الوسط أعيد التلقيم تبقى عدو واحد mit ابقوا أشداء كوتر القوس القتال يتطلب هذا bakayım. أعيد تلقيم هيا لنذهب أعيد التلقيم ازرعوا السبايك اكتشفوا المنطقة أعيد التركيز تبقى عدو واحد أعيد التلقيم واحد منا على الأقل سيعود سلاح هنا أعيد التلقيم رصد عدو في الوسط في الوسط فايبر بلات بوم مان بلات أعيد التلقيم خيبت أمالي سلاح هنا تبقى عدو واحد Oğlum faktör git ya. Okey man. Öyle olsun man. Haberin olsun. نقطة الفوز حانت نهايتهم اقتلوهم Aí do salsinho. تبقى عدو واحد مثالي فاز المهاجمون